Un Ratoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela. Pajarita se de botín cuando visita a su abuela. Si necesita una amiga, debe hablar con ratoncito. Si quieres ser mi amante, debe ser alta y delgadita.